L'action que, mène le, muséum, euh, comme d'autres universités en France, pour euh, développer, maintenir euh, un, système de publication ouvert, soutenu par l'institution, cette action, elle est euh, aussi, d'une certaine manière, une réponse à la commercialisation de la connaissance que beaucoup d'éditeurs privés ont développé à l'échelle nationale et internationale, surtout durant ces 20 euh, dernières années. Publications scientifiques, publications plus grand public, publication pour amateurs éclairés. Ces publications, elles, sont portées par un service qui s'appelle le service des publications scientifiques, euh, qui est euh, financé par les ventes des ouvrages, mais aussi par l'établissement, en grande partie par l'établissement. Et ce, service des publications scientifiques est à la pointe de la science ouverte. Les articles que nous publions ont été mis en ligne euh, tout de suite à leur publication depuis 2000. Euh, et à l'époque, on l'a fait euh, sans, sans parler d'open access diamant. Euh, on l'a fait d'une part parce que ça nous semblait naturel, et puis d'autre part parce que Internet nous paraissait le média le plus approprié pour diffuser le plus largement possible euh, les articles. Donc en fait, le concept de euh, open access diamant, ben, on en a connu l'existence pour ma part que dans les années 2010, la fin des années 2000, début des années 2010. Euh, donc c'est un concept qui bien sûr euh, correspond bien à ce qu'on fait puisque euh, les revues sont accessibles aux auteurs et aux lecteurs sans faire payer ni le lecteur ni l'auteur. Euh, c'est un concept qui nous a d'autant plus séduit que ça répond bien à la diffusion euh, de la recherche euh, publique. et c'est un concept que nous avons mis en, avant dans une nouvelle revue qu'on a créée dans les années 2011, qui s'appelle European Journal of Taxonomy et dont le concept a été justement de porter le fer de lance de l'Open Access Diamant en taxonomie et d'être un journal qui est euh, édité par dix instituts. Donc il y a dix instituts d'histoire naturelle en Europe et ces dix instituts euh, sont euh, éditeurs à part entière de, de, la revue. Au niveau de Sorbonne Université, donc on a des presses et donc notre projet c'est de faire évoluer ces presses mettre à disposition de façon ouverte les publications, mais de permettre aussi à ceux qui le veulent euh, d'avoir euh, les, les, ouvrages papier, ce qui est important, hein, je pense que c'est... Et le travail d'édition, euh, du coup, aussi est valorisé. Peut-être aussi avoir des presses qui correspondent à l'ensemble des thématiques que l'on développe, notamment dans nos instituts initiatives où on développe un certain nombre de, de projets pluridisciplinaires autour d'un certain nombre de, de, grands enjeux de, de société. Donc c'est aussi d'essayer de, voir comment on peut adapter ces presses. Un sujet important, c'est aussi le, le review des des, pairs ouverts, c'est-à-dire de pouvoir permettre euh, d'avoir une ouverture euh, des reviews de, ces euh, publications. on peut aussi imaginer des outils mis à disposition de fouilles de texte, d'indexation des, publications. Donc voilà, essayer de, converger vers ce qu'on imagine être assez idéal vis à -vis de la science ouverte et de l'accompagnement des collègues dans leurs travaux de recherche. Ce qui fait défaut euh, aujourd'hui euh, pour moi dans le public, hein, c'est cette capacité d'offrir une expertise d'éditeurs, puisqu'il y a très peu d'éditeurs publics au final, euh, donc d'offrir cette, expertise-là et des solutions techniques qui répondent à tous les enjeux de la chaîne, à tous les niveaux de, de la chaîne de production d'informations scientifiques et techniques. C'est-à-dire depuis la soumission d'un article jusqu'à sa diffusion, en passant par la gestion de l'évaluation par les pairs et en passant par la production euh, à proprement parler euh, de, de, la production éditoriale. Moi, dans mon champ, je, travaille essentiellement dans le champ des sciences humaines et sociales. Et euh, en France, on, a l'exemple hein, en fait d'une plateforme comme Open Edition qui, depuis maintenant 20 ans, euh, a mis en place un, système tout à fait euh, voilà, solide, crédible et, euh, très utilisé hein, par les sciences humaines et sociales de publication avec un modèle d'open access qu'on appelle Diamant, c'est-à-dire un modèle où ni le lecteur, ni l'auteur, le, chercheur ne paie, mais les financements sont en grande partie assurés par la puissance publique, et euh, marginalement euh, par euh, des, services commerciaux que ces plateformes offrent, mais pas sur le contenu lui-même, sur des services à valeur ajoutée. Donc c'est un exemple qui montre en fait, qui a le mérite de montrer que c'est possible. Il y a déjà des initiatives d'ailleurs qui se développent. il y a ce qu'on appelle les pépinières de revue qui se développent au sein des universités et qui permettent justement aux chercheurs ben, de proposer de nouvelles revues, de se familiariser et puis aussi de, ça, leur permet de, ça leur donne des outils pour professionnaliser un peu ce, marché d'édition qui, est encore très fragile euh, et, donc ça permet d'imaginer une montée euh, en charge de la qualité de, de ce genre de revue. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça se développe dans un écosystème en fait, parce qu'il y en a certaines qui sont déjà en partenariat ou qui vont l'être sans doute avec Open Edition, et donc on voit que ça fait des systèmes un peu euh, satellitaires euh, qui permettent à des revues de se développer justement dans un, système euh, assez large et, à différents niveaux de, réalisation nationale ou plus locale selon les, selon les besoins des chercheurs. Ça demande par contre une vraie volonté politique de développer ce type de plateforme. Hein. Euh, open Edition, c'est 20 ans d'investissement patient et méthodique, notamment en termes de ressources humaines. C'est un service qui demande beaucoup de ressources humaines. Hein. Euh, donc la question, elle est de savoir si euh, les pouvoirs publics sont prêts à faire ce type d'investissement. on peut penser que c'est à l'échelle de l'Union européenne, en fait, qu'il faudrait que le relais soit pris aujourd'hui, parce qu'il faut peut-être qu'on sorte de cette logique nationale si on va avoir des moyens significatifs euh, de raisonner au niveau mondial, c'est peut-être à l'échelle de l'Union européenne qu'il faudrait créer ce type de plateforme. Et pour moi, ça pose vraiment la question justement de savoir comment on dégage ces moyens. Et il faut bien voir, bien voir que tant que les ressources sont absorbées par les abonnements, ou y compris d'ailleurs si les ressources euh, basculent sur des accords transformants, ça laisse très peu de marge de manœuvre pour euh, faire ces investissements-là. Donc c'est possible, à mon avis, et c'est même souhaitable je pense que l'objectif devrait être de reconstruire un système de publication soutenu par l'acteur public, mais ça, demande un, ça nécessite un choix politique vraiment significatif de la part des pouvoirs publics.